Hey. Hey. How was your day? Great. The uh, toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? The dentist. dentist. Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. But, but it's Saturday. I know. I've got to work overtime. Let's not tell her. Let's stay friends instead. Aww. Stay friends forever. forever. I love you. سو ورب العباد وش ما أه. تدري انا بروح انت روحي خذي ذيك ايش قصدك؟ خذي الانثى وانا اخذ الرجل اوب اوب اوب اوب اوب, أوب. لا ما اتفقنا روقي يا معودة مو كذا اه اوكي <coughs> انكبتنا البنت We can't lower that staircase without those fuses. Those fuses? they just they just ran away. I mean, I'm seeing them on their little fuse legs. أنا تحلطم Let's just bring them back. يلا جاردن الفيوز الحين رجعهم يلا. يا حياة الشقة. اوكي ناقص واحدة. تجي نفس الطريق اللي انا رايحة. روح جيبه روح وش آه، بتتزحلق ذي؟ آه، اضغط الماوس اللي في النص سكرال يسوي الكام علي لحظة اح إيه. وين راح؟ صدي وينه؟ اصبر لي يحوشك يحوشك يا ربي آه الكيبورد راحت ام حق والله وانا متعلق هنا انتظر double double <laughs> ايه يلا double ويا إيه، السلام والله اننا team اسطوري اصبر اصبر امشي امشي يا الله ذي بس تهز الصراحة لا لازم ينفصلون ما يصير يما وش قاعد اسوي انا؟ وين هذا؟ هذا ايش؟ يمه بغيت اودع يلا تعالي يلا مع بعض ها؟ اصبر اوكي لحظة اوكي واحد اثنين ثلاثة يلا الله الله الله وش الحين اصبري ها شوف الفيوز فوق الكلب طب شو نسوي؟ طق طقطق اصبري jump and slide ايوه ما ادري كيف سلكت معي بزر ذا بزر اوب وين راح؟ يا ربي اظافيري ما قدرت اتحكم بلا <laughs> لا تقصك دقيقة آه، شفت داش والله طحت الله <laughs> استنى وين ال shift؟ ماش ماش تعلم إيه. تعلم يا سعد dash dash. يعني؟ shift shift. طيب اوكي قبل يعني لا jump يقول لك بعدين shift بعدين جم اي اي خلاص اوكي امحك <laughs> تعلقت تعلقت تعلقت لا مو من هنا لا حول اجي اشيلك والله اخيرا ايش في رجع هنا الخبر يلا ايوه شو نسوي الحين؟ علي فوق هذي ايوه انت الدب أيوة. <laughs> نجيك لا انا وين يا ربي ترى في في كرتون في كرتون وراه ذي اللي وراه ايوه حلو شغلت شغلت شغلت تعالي تعالي بقي مع ذي تعالي يايش الله ترين تعال يا كلب مسكته يا طب وين راح؟ تعال تعال من هنا تعال هذا في فيوز في فيوز فرحان ذا oh, في فيوز جوا هنا كلب ولا هذا اخر فيوز تعال اعطينا ايه يلا نحن يا اخي اشكالهم كيوت الحين كل هذا نبي نروح الروز ها ايه شوف طيب. يا بزر الله اكبر الله يستر He doesn't sound like a book she would buy. احنا وين نروح؟ تموت انتبه ها؟ المفروض نوصل له شلون؟ تعالي تعالي هذه تشفط هذه تشفط تعالي <laughs> <laughs> اوه لا لا تجينا لا تجينا لا اوكي اوكي اوكي اوكي شفطنا بعدين ننط ماذر فذر اوكي توجهي إيه. لا لا لا لا اه انا انا انا ادفك ادخل ادخل ادخل اوكي سوري سوري اجين اجين يلا مو مشكله يلا يلا يلا افو وانا انتي اصبري شوف كيف اترك ذا؟ اوكي. آه. اي ايوه او شت oh, هذا ايش بيسوي فينا؟ اجي؟ اي تعال الوضع امان هذا ويش؟ يا مامي يلا تعال يلا نطفي الله اكبر دي وشه الوضع دبل سبيس آه، وشفت ايوه <laughs> وش ذي اصبري خليني اشوف اوجه انا انا بوجه لحظه <laughs> يلا طيب هذا وش سوى الحين؟ اضغط الدبل كذا ايوه jump كنترول ايش سوى ما فهمت يعني يوه يوه <laughs> اه صار عكس عكس صار يسحب الحين اصبري اي هي تعالي تعالي يلا اصبري اصبري ها يلا طبي و آه، عشان تروحين فوق يلا ها اه اوكي اي دوسي على الزر الثاني الله اكبر هذا يشفط خش اوه ماي جاد الله وناسه الله <laughs> لازم توجهين ولا انا بمسك لك هنا اصبري ولا اه اصبري طيب تعالي جربي فكي بل يلعن خيره ايه يمه آه، اجل هنا هنا هنا عرفت عرفت عرفت اصبري الله الله الله سلام اصبري وشو ذا تعالي تعالي yes yes yes yes. <laughs> <laughs> مبسوطة oh تضحك اي وناسة طيب حق لا تضحك يلا شوف شكلي وانا لابس <laughs> كنترول اي يلا تعالي بوب شو تسوي الحين؟ آه، هنا هذا كان شيء هنا؟ اه اوكي كيف؟ اه ها يا رجال تعال فيني وي <laughs> قاعد تدور نط نط يا بزر <laughs> اوكي اصبر اصبر عرفت الحركه عرفت عرفت بال shift بال shift من غير ما تنطين اوكي انت وصلتي صح <laughs> يما إيه، يما هون تروح ما تضغط <laughs> خلي لك آه، اياها لا, لا لا تعالي تعالي لحظه خليني الفها اركبي على ذي علقي يلا يلا نطي يا سلام عليك اوه لا المفروض اني ناطه اعلى ولا لا لا لا, لا جربي جربي روحي من هنا اوكي اوكي وعليكم السلام ولكم فواز اه اشتغلت الحين شطحت oh oh <laughs> my god يا كلبه يا كلبه <laughs> الثاني اللي تدوسينه تروح تنتقل اسمعي اسمعي اسمعي هي كذا انت الجهه الثانيه روحي <laughs> اصبري oh my جاد